Halo Sobat Asyik, kalian pernah gak berpikir kapan dunia ini akan berakhir? Tentunya kita tidak tahu ya kapan itu terjadi. Mungkin sobat semua bisa menemukannya di video ini. Nah, ternyata sudah banyak ilmuwan dan teolog mengklaim tahu tanggal pasti di mana dunia ini akan berakhir loh. Jika sobat ingin mengetahui tanggal pastinya dan apa yang akan terjadi, tonton video ini sampai habis ya. Nah, Sebelum kita lanjut ke video, ayo kita support channel ini agar sobat semua bisa mendapatkan info-info dan hal-hal menarik lainnya dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya ya. Oke. 7 tanggal ketika dunia mungkin akan berakhir. 16 Maret 2880 Planet bumi terletak di area ancaman permanen. Salah satu dari ancaman ini sudah dalam perjalanan. Itu adalah asteroid bernama 1950 AD. Asteroid ini dianggap memiliki kemungkinan terbesar bertabrakan dengan bumi dengan diameter 1,3 km dan bergerak dengan kecepatan 15 km per detik, objek ruang ini adalah yang paling mengancam. Studi ilmuwan NASA mengklaim bahwa zona dampak asteroid ini adalah Samudra Atlantik. Ini bisa menyebabkan ledakan setara dengan 44.800 megatron TNT. Ini sudah cukup untuk menghancurkan bumi. Peristiwa ini akan terjadi pada 16 Maret 2880. Meskipun masih ada bertahun-tahun, di ia menciptakan alarm yang terus-menerus untuk NASA. Tahun 2100 setiap hari, sekitar 367 orang dilahirkan di dunia. Populasi manusia semakin meningkat sementara sumber daya bumi secara bertahap habis. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di majalah Keberlanjutan, sumber daya seperti itu akan berakhir dalam 83 tahun yang berarti akhir dari kehidupan manusia. Tahun 2060 Banyak orang berani memperkirakan kapan dunia akan berakhir. Namun, salah satu fisikawan terhebat dalam sejarah, Isaac Newton, adalah yang paling menonjol yang datang untuk meramalkan bahwa penurunan dunia akan terjadi pada tahun 2060. Wahyu ini ditulis dalam surat yang ditemukan beberapa tahun yang lalu. 5 Februari 2040 Alam semesta memiliki banyak asteroid yang bisa menghancurkan dunia. Ancaman adalah nyata dan bahaya baru terhadap bumi terus ditemukan. Gilirannya sekarang untuk asteroid yang disebut 2011 AG5. Itu bisa menjadi yang berikutnya sejalan dengan planet ini. ...13 April 2036 kita seharusnya tidak peduli dengan virus atau kelangkaan makanan, karena yang benar-benar harus kita khawatirkan adalah untuk asteroid. Asteroid memiliki kekuatan untuk menghilangkan peradaban sepenuhnya. Mereka sudah melakukannya dengan dinosaurus, dan sekarang umat manusia bisa menjadi yang berikutnya. Satu dari 800 objek berbahaya untuk bumi sangat mengkhawatirkan. Apophis asteroid adalah benda yang berdiameter 400 meter dan bergerak berbahaya ke bumi. Beberapa mengklaim bahwa dampaknya akan terjadi pada tahun 2036 dan mereka merekomendasikan untuk waspada. Tahun 2030 Degradasi lingkungan yang ekstrim di mana kita menemukan diri kita saat ini, bencana alam besar terakhir yang planet bumi kita hadapi akan menjadi penyebab bahwa tahun 2030 hanya 20% dari populasi manusia yang akan selamat. Menurut ilmuwan terkenal James Lovelock, air, listrik, dan udara hanya akan dapat diakses oleh yang terkaya. Tahun 2021 Lupa tentang asteroid dan bencana lingkungan, kami memiliki teori baru tentang air dunia. Berdasarkan ramalan kuno, sejumlah peristiwa apokaliptik seperti banjir, gempa bumi, wabah penyakit, dan epidemi yang mematikan akan menghasilkan air dunia pada tahun 2021. Para ahli menunjukkan bahwa beberapa teks Alkitab mengungkapkan bahwa dunia akan menyaksikan Armageddon suatu peristiwa yang dikenal di kalangan orang Kristen sebagai kedatangan Yesus yang kedua. Beshor adalah seorang ahli teologi meyakinkan bahwa ramalannya didasarkan pada pesan-pesan tersembunyi yang terkandung dalam Alkitab. Dia juga memperingatkan bahwa umat manusia harus siap karena yang terburuk akan datang pada tahun 2021. Nah, gimana nih pendapat kalian dari video-video tadi? Kalau kalian punya pendapat dari video-video tadi, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya ya. Like, share, dan subscribe juga ya. Agar sobat semua tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Oke? Okay?